bu sözüm Allah yardan endi şakıl Köngül bu sözüm Allah yardan endi şakıl Kılmasa sözün kabul bizi oradan endi şakıl çıkıp İzrar çağda Gülkardan endişe kıl Kuzma gül bir honda gül Gülkardan endişe kıl Yemegil hargiz ayarım Minnetli bir gennamını Haşşekin bidarlıktan içti adam kanını داز دازی مردم دیز آردم اندیش کل love. Kim ki geldi Reşat Tamam. Reşat Tamam'a da mı?